Заскринь это. Брум-брум. Ай, Что за ну бред, <laughs> не могу выбраться даже. Ну-ка, стой. Сюда Если я буду обстреливать зомби, я убиваю зомби, прикинь. <laughs> И в офиге. меня тоже, если сможешь. Груз, груз, заскринил. Вообще, блин. Хорошо.